вибратор электромагниттик толкунду нурлантат электр талаасынын чыңалуу вектору вибратор турган тегиздикке таандык вибратордон нурданган толкун негизинен вибратордун огуна перпендикуляр багытта пайда болот вибратордон нурданган толкун негизинен вибратордун огуна перпендикуляр багытта пайда болот дал ушундай өзгөрмө чыңалуу булагына кошулбаган вибратор алалы аны нурдануу вибраторуна перпендикулярдуу жайгаштыралы эч кандай жалың жок тагыраак бул жерде термелүүлөр дүүлүлүктүрүлбөйт кабыл алгычты нурдан тууга параллелдүү жаткыдай айланталы кабыл алгычта жалың пайда болот нурдануучу электромагниттик толкундун жыштыгы кабыл алгычтын вибраторунун табигый жыштыгы менен дал келет мында резонанс байкалат бул тажрыйба вибратор электромагниттик толкунду нурдан тат дегенди түшүндүрөт кабыл алгыч вибраторунун жардамы менен анын касиеттерин изилдесе болот кабыл алгыч вибраторунун жардамы менен анын касиеттерин изилдесе болот